हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हमारी एक व्यूअर हैं अनन्या जिन्होंने सवाल किया है कि सर कंट्रा बाउचर में पास होने वाले एंट्रीज के बारे में पूरा डिटेल में बताइए तो आज उसी की बात करेंगे तो चलिए आइए सबसे पहले टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं ये देखिए टैली प्राइम ओपन हो चुका है अब यहाँ पर कंट्रा बाउचर में एंट्री पास करनी है तो कंट्रा बाउचर में अपने खाते में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है ये बात ध्यान रखिएगा कि कंट्रा बाउचर में अपने अकाउंट में होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अब यहां पर वी प्रेस करके और फिर F4 प्रेस कर लेता हूं ताकि हम कंट्रा बाउचर में आ जाए ठीक है सिंगल एंट्री मोड में रहेंगे तो प्रॉब्लम कम आएगी डबल एंट्री मोड में भी एंट्री पास हो सकती है डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में वो भी मैंने बताया है लेकिन आज सिंगल एंट्री की बात करते हैं बहुत ज्यादा आसान होगा यहां पे ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट ये दिख रहा है अकाउंट ठीक है अब ये जो अकाउंट है इसके अंदर वो अकाउंट आएगा वो खाता आएगा वो जो है बैंक अकाउंट आएगा जिसमें पैसा इन हो रहा है इन होने का मतलब जिस खाते में पैसा जमा किया जा रहा है डिपॉजिट किया जा रहा है तो डिपॉजिट किया जाने वाला अकाउंट कोई भी हो सकता है लाइक एसबीआई भी हो सकता है ठीक है पीएनबी भी हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक तो अगर मैं यहां पंजाब नेशनल बैंक रखता हूं ठीक है और यहां करता हूं कैश तो ये खाते में पैसा इन हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक में अभी करंट बैलेंस कितना है अस्सी हजार रुपए है अभी मैं इसमें दस हजार रुपए और डिपॉजिट कर रहा हूं ठीक है ये देखिए ये दस हजार रुपए डिपॉजिट किए एंटर प्रेस किया इसको एक्सेप्ट कराता हूं अब यहां नोटों की डिटेल डालनी है तो एक हजार का नोट तो खत्म ही हो गया है तो यहां पे दस हजार रुपया है तो पांच पांच सौ की नोट कर लेते हैं तीस तो नोट करेंगे तो यहाँ दस हजार हो जाएगा और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया अब आप दोबारा जब जाएंगे उसी पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने तो यहाँ बैलेंस आपको दिखाएगा नब्बे हजार क्योंकि दस हजार हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में अपने तो ये डिपॉजिट हो गया ठीक है अब बात कर लेते हैं कि आपने किसी को पेमेंट देना है आपको किसी को पेमेंट देना है ठीक है जैसे पिछली एंट्रीज मैंने कर रखी हैं पेमेंट परचेज वाउचर में तो परचेज जो किया उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट देना है तो उसको हम बैंक अकाउंट से भुगतान करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे तो F5 प्रेस करते हैं और आ जाते हैं सीधा पेमेंट बाउचर में यहां पर कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं आप डबल एंट्री मोड में भी एंट्री पास कर लीजिए सिंगल एंट्री मोड में भी पास कर लीजिए अभी मैं सिंगल एंट्री बता रहा हूं ठीक है तो ये आ गए अब यहां पर अकाउंट दिख रहा है आपको तो यहां अकाउंट में आएगा क्या अकाउंट में उस बैंक अकाउंट का नाम लेंगे जो बैंक अकाउंट हमने बनाया जैसे कि अभी पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे थे हम तो पंजाब नेशनल बैंक ले लिया हमने नब्बे हजार रुपया पंजाब नेशनल बैंक में बैलेंस है और एक हमारी क्रेडिटर पार्टी है जिसे मैंने रवि सी के नाम से बनाया है तो ये देखिए रवि सी अब आर प्रेस किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आएगा रवि सी तो ये रवि सी को मैं ले लेता हूं अब देखिए कुल मिलाकर के कितने रुपए बकाए हैं तिरानवे लाख चौवालीस हजार नौ सौ रुपए इनके ऊपर आ रहा है ठीक है फिलहाल हम क्या करते हैं इनको नब्बे हजार रुपए बल्कि अं-, नवासी हजार रुपए पेमेंट करते हैं इनको भुगतान करते हैं ठीक है तो नवासी हजार रुपए इनको भुगतान करने हैं ठीक है तो ये अब पेमेंट कर रहा हूं ये देखिए अब देखिए किसके अगेंस्ट में आप कर रहे हैं वो देख लीजिए यहां पर अलग-अलग बिल्स हैं अलग-अलग बिल्स बनी हुई हैं ठीक है तो यहाँ पे तीनों अलग अलग बिल है डेट सेम ही है लेकिन बिल अलग अलग है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लाख नौ हजार आठ सौ अस्सी रुपए है तो हम इसी के अगेंस्ट में इसको भुगतान कर देते हैं ठीक है और ये हमारी एंट्री हो जाएगी पूरी ये देखिए ये ये अगर चेक से कर रहे हैं तो चेक लगा सकते हैं नो प्रॉब्लम ये हो गया तो ये पेमेंट में एंट्री हो गई अब जब दूसरी बार फिर इसी की एंट्री पास करेंगे लाइक देखिए डेट भी चेंज कर सकते हैं यहां से यहां पे आ, मैं कर देता हूं एक नौ 2019 था तो ये आ गए एक जुलाई में आ गए अब एक जुलाई में पेमेंट कर रहे हैं तो इसी पंजाब से पेमेंट करेंगे अच्छा जब पैसा नहीं होगा पंजाब नेशनल बैंक में तो फिर क्या होगा तब देखिए तब दिक्कत होगी देखिए एक ही हजार रुपए है और फिर वही रवि सी जो क्रेडिटर पार्टी थी हमारी उसी को पेमेंट हो रहा है ये तो ये देखिए अब की बारी हम दो हजार रुपए पेमेंट करने की कोशिश करते हैं लेकिन है एक ही हजार तो ये देखिए ये हो गया ये हो गया ये हो गया अब यहां देखिए यहां 1000 माइनस में आप चले जाएंगे क्योंकि एक हजार रुपए कम है आपके खाते में तो फिर हमें कहां जाना पड़ेगा कंट्रा बाउचर में जाना पड़ेगा तो कंट्रा बाउचर में चलते हैं फोर प्रेस कर लेते हैं कंट्रा बाउचर में आ गए अब यहां पर पंजाब नेशनल बैंक लगा लिया हमने कितने रुपए सबमिट हो रहे हैं कितने रुपए जमा हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक में लाइक यहां पर फिर मैं कर देता हूं एक लाख रुपए ठीक है ये एंट्री पास की हमने और यहाँ पे नोटों की डिटेल डाल ली है तो यहाँ पे एक लाख रुपए हो गए एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए ये हो गया अब फिर वापस चलते हैं पेमेंट में तो F5 प्रेस करते हैं पेमेंट के लिए और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए एंटर प्रेस करके यहाँ पे आएंगे डेट देख लीजिए किस डेट पे पेमेंट करना है तो यहाँ से डेट चेंज कर लेता हूँ अभी यहाँ पे कर देता हूँ एक दस 2019 ये कर दिया हमने एंटर प्रेस किया अब यहाँ पे डेट चेंज हो गई एक अक्टूबर हो चुकी है यहां पर भी आप चेंज कर लीजिए एक दस 2019 ठीक है तो एक अक्टूबर यहां भी हो गया अब पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट जा रहा है कितना पेमेंट जा रहा है तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का नाम जैसे ही लेंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया इनको पाना है तो यहां पर एक लाख रुपए मैं सीधा सीधा पेमेंट कर रहा हूं अब देखिए एक लाख रुपए इनको पेमेंट हो रहा है और अगेंस्ट अब किसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं वो देखना है तो यहां पर ये सबसे ज्यादा अमाउंट है इसी के अगेंस्ट में हम पेमेंट दे देते हैं इनको यहाँ पे चेक नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके मतलब सीख सकते हैं कि कंट्रा वाउचर में और पेमेंट वाउचर को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देख सकते हैं किसमें किस तरह से एंट्री पास होगी कंट्रा में तो अपने ही खाते के ट्रांजेक्शन की एंट्री पास की जाती है तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video